Şu anda ne oluyor burada? Şu anda büyü yapıyoruz. Büyü lazım mı? <laughs> büyü lazım. Kısmet açarız, kısmet kapanırız. Kime lazım? Bana lazım. Falımda ne çıkmış acaba? tamam oturalım. Abi ikili kapattım. Ona çok e, fazla... <laughs> Enerji mi pompaladınız? Burada ne oluyor? Burada güvenlik sistemi kameramız var. Yüz tanıma Ben sizin yaşınızı tanıyor. Kameraya Benim yaşımı tanıyor. Kameraya bakın. Biraz yaklaşık mısınız? Biraz sabit. Ee, 32 diyor, doğru mudur? Doğru. 28 yaşında olduğumu şu anda kamera tahmin etti. Evet. Ee, bu bir de cinsiyetsiz tahmin ediyor. Bunun çok büyük bir alışveriş merkezinde olduğunu düşünün. Evet. 5 bin kişi, 10 bin kişi aynı anda tık tık tık tık tık tık ee, müşteri portföyüne sunabiliyorsunuz. Peki, e, ileride bu sistemler daha da fazla geliştiğinde daha fazla banka gelişmiş. soygunu gibi şeyler iptal olacak. İnşallah. Yani <laughs> orada, orada daha fazla gelişmişleri var burada. Bu en küçüğü. En küçüğü evet gördüm. Evet inanılmaz aletler var orada. Yani uzaydan uzaydan hikayeleri var. Daha gelişmişleri oraya gidiyor. Gece çekimleri evet. tabii ki e, düşük ışıkta çekimleri daha yüksek. Yani daha kaliteli. koyuyor. E, bir ülkeyi düşün. Evet. Türkiye'ye koyuyor. Türkiye popülasyonunu sana saniye içinde söylüyor. bir en Türkiye popülasyonunu saniye içinde geliş, söylüyor. Gelişmişini düşünüyorsun. Gelişmişini Ne kadar erkek, ne kadar kadın, yaş aralığı filan falan. Çok acayip bir sistem ya. İstatistik olarak sana veriyor. Bence de çok acayip bir sistem genelde ülkelerin savunma sistemlerinde de, istihbarat sistemlerinde de kullanılabilecek kapasitede. Bu değil ama gelişmişler evet. Bunu gelişmişler. Reklam e, üzerine mesela ben X bir marka, 4000 kişi saat 12-3 arası kadın 27-30 aralığında bana geliyor. Ben ona göre ürünlerimi sunuyorum. Ürünlerimi sunuyorum. E, pazarlamayla alakalı. Yalnız çok dikkatimi çekti. Suyun içinde ne var? Kurubuz. Evet şurada da var. Biraz şu an aslında burası full dumandı. Siz kaçırdınız. Sunum olduğu için durdurdu. Ee, kurubuz koyuyorsunuz kaynayan suya. Egzantrik bir hava katıyor. Hatta göstereyim. Yani. Kaynayan suya kurubuz koyduğunuz zaman egzantrik evet. bir hava katıyor. Gelmek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, Canon'un etkinliği oldukça heyecanlı geçiyor. çeşitli çeşitli numaralar var. Şu anda bu burayı etkinliği buhara bulayacağız. işte bunlar nedir? Sinet Prime, EFLM olabilir. Bayağı devam ediyor. Bayağı devam ediyor grubuz. Eğer bilgisayarınızı soğutmak istiyorsanız <laughs> yapımda kullanıyorlar bunu da genelde dizilerde falan. Dizilerde ve yapımlarda kullanıyorlarmış genelde. Gerçekten egzantrik bir hava katıyor. Tabii ki elimi sokmayacağım. ya onda bir şey yok da ona sokmayın. Usul. Ben sokayım hatta. <laughs> Eyvah. Tolga aslında ben bu e, kompakt makineleri çok merak ediyordum. Özellikle G9X ve G1X Mark II. Özellikle e, bu aletin ikinci elini uygun fiyata bulmak mümkün. Ama e, tasarım bakımından daha estetik duran bir makinamız var. O da Evet, G9X. Daha retro bir tasarıma sahip. Evet, retro bir tasarıma sahip bir cihaz. Oldukça hafif ve ufak bir görüntüye sahip. Ee, LCD paneli dahili e, sağa ya da sola açamıyoruz. Tap deck display olayı yok. Yalnız ekran tepkimi hızı bayağı iyi. Evet gecikme yok denecek kadar. Gecikme yok denecek kadar az. G7X var. Ee, onun dışında G5X, G3X. Tüm aileyi toplamışlar. size bir soru sorabilir miyiz? Ee, şu anda hani e, G ailesinde en çok rağbet gören e, kompakt makine hangisi? Eğer optik zoom istiyorsanız tabii ki g ama yok ben optik zoom istemiyorum. bir buçuk pay olsun diyorsanız e, sensörü G1X Mark II. G1X Mark II. Ee, e, peki bir şey söyleyeceğim. Evet e, şu anda herkes eline monopod alıp e, selfie çubuğu alıp makinelerini takıp e, video çekmeye başladı. E, bu ailenin de hani o trende cevap verebilecek nitelikte olduğunu görüyorum. Şu, şu, şu şekilde örneğini gösterelim. Sony'nin bir makinesi. Evet Sony. Rakip bir firmanın. <laughs> Rakip bir firmanın. firmanın makinesi. <laughs> e, Canon'un da hani e, bu trende ayak uydurabilecek makinelere sahip olduğunu görebiliyorum. G5X, G7X. G5X. Gerek aynen. hafiflik gerekse de e, performans bakımından performans bakımından e, çok iyi makinelerden bir tanesidir. 4.2 kere yakınlaştırma özelliği var. 4.2 kere evet, yakınlaştırma. Aynen öyle. Tersi ekran dönüp kendiniz çekebiliyorsunuz. Ya tam da tam da istediğim özellikte G7X ile kendimi çekebileceğim. Kendini çekebiliyorsun. Üst tarafına baktığınız zaman full manuel ayarlarda kullanabileceğiniz bir program var. Stereo ses desteği var. Sol ve sağ kanal gelebiliyor. Stereo desteği evet, var. Mesela diyelim ki rüzgarlı bir ortamda video çekiyorsunuz. Evet. Tamamıyla rüzgar e, hışırtısını yok eder. Rüzgar filtreleme özelliği var. Rüzgar filtreleme özelliği var. Buradan isterseniz netleme yapabiliyorsunuz, manuel netleme. İsterseniz yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırma yapabiliyoruz. Evet tek tuşla video kaydı başlayabiliyor. Bu şekilde bir Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, alternatif olabilir yani. Fokus hızı nasıl acaba ya da fokuslama bakımından ne gibi? Ultrasonik bir e, var. Fokuslaması çok hızlıdır. Fokuslaması çok hızlı. hızlı. İstediğiniz zaman çevirdiğiniz takdirde mesela kendi kendine ekleme de yapar. Kendi kendine ekleme de yapar. AFS otomatik zaten kendisi ekleme yapabiliyor. Aynı keza g 5 X de ona çok benzeyen bir cihaz. G5X'te bir artı var. Gördüğünüz gibi üzerinde dahili bir vizör söz konusu. Dahili bir vizör söz konusu. Ben mesela bunu ne yapabilirim? Ekstra flash kullanabilirim. Zaten dahili bir flash var burada. Evet, ekstra. Ee, ama istersem ekstra bir flash kullanabiliyorum. Ya da ekstra ışıklandırma için oraya bir şey LED koyabilirim. LED kullanabilirim. Video çekerken LED kullanabilirim, flash kullanabilirim. G5 X sensör var. Gözümü yanaştırdığım anda mesela ekran kapalı Ekran kapanır gözünüz. Bu biraz bataryanın... Sensörü var galiba evet, dahil. Sensör var. Bataryanın biraz daha uzun vadede gitmesini sağlıyor tabii haliyle. Çok daha iyi bence. Ya bir Otomatik bir sisteme sahip olması. Bu yan tarafa doğru açılıyor. Aynen bu yan tarafa doğru açılması olayı da çok önemli bir şey. Evet. Patruşunun olması önemli bir şey. Mikrofon falan da şey, Mikrofonu kullanabilirsiniz. Buraya mikrofon Harici bir flash bağlayabilirsin istersen. Mikrofon girişi var mıydı? Cihazda giriş var mı? Var. Şurada bir uzaktan kumanda HDMI ve normal USB girişi. Normal USB girişi var. Ee, mikrofon girişi olan bir modeliniz var mı? Mikrofon girişi ee, çok sessiz bir ortamda yalnız 21 metreye kadar sesi alabiliyor. 21 metreye kadar ses alabiliyor kendi mikrofonu. Ya aslına bakarsan kendi mikrofonunun kalitesini de ölçmek lazım ama rüzgarlı ortamlarda dahil rüzgar filtresi var ama yine de sesi net ve e, daha yüksek seviyede alabilmek için illaki monopodla ileriye tuttuğumuz var. Ya da bir mikrofonla şey Aynen. destekleyebiliriz. Valla burada retro tasarımıyla en çok hoşuma giden cihaz G, aynen G9X oldu. LCD paneli sabit. Eğer e, hareketli LCD paneli e, hareketli LCD panel arıyorsanız G7X alabilirsiniz. Yine bir düşük modeli G5X'e de yönelebilirsiniz. Çekim kalitesi bakımından her makine kendince güzel özelliklere sahip ama tahminimce G9X. Günün kazananı oluyor. <laughs> Teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Ee, Türkiye Pist Şampiyonası'nın e, çekimlerine gitmiştim. Hem izlemek için hem de fotoğraf çekmek için. Yaklaşık 600-700 e, beygirlik vakitlerim kaçırmadan, netlik kaçırmadan gayet güzel fotoğraflar çekmeyi başarmış. Evet, Tolga arkadaşımızın anlattığı gibi EOS Mark 3 Ve Gayet- bunu 18-55 lensle yapmayı başarmıştım. 1855 kit lensle çekim yapmış. Fotoğrafları hatta koyabilirsin ekrana. Olur. Ben paylaşırım seninle de. Ya Tolga'nın anlattığına göre netle tarafından gayet hızlı bir şekilde tepki veriyor. Hızlı giden araçları bile e, iyi bir şekilde takip edebilmiş. E, örnekleri atabilirse bakarız. Şahsen şu an e, cihaz çok hoşuma gitti. Biraz birazcık ağır geldi bana. Birazcık ağır olsa da e, tercih sebebi olacak bir makine. Çünkü mikrofon girişi var. Aynı zamanda 24.2 megapiksellik sensöre sahip. Fotoğrafta hiçbir şekilde oynama yoktu mesela. Evet, bir tane örnek fotoğrafı Tolga arkadaşımız bize gösteriyor. Hiçbir şekilde oynama yok. Bence gayet iyi abi şu Araç an. net, arka plan flu, aracın o hızının efektini gayet güzel bir şekilde yakalayabildi. Araç net bir şekilde diğer taraflar flu aracın hızını iyi bir şekilde yakalayabilmiş. Bence gayet başarılı. dışarıda kolay bir şekilde çekim yapmak istiyorsanız, dahili mikrofon girişi olan iyi bir makine arıyorum diyorsanız EOS M3 e, size fazlasıyla yetecektir. Şahsen e, satın alıp denemeyi düşündüğüm makinelerden bir tanesi. Burada EOS M, M10 var. Aynı zamanda EOS 1300D var. EOS 100D var daha ufak bir makine. En ufak e, aynalı makine.